větší vyčuránek. Ne? Ty jsi zatrubil, ale já jsem si ušetřil 10 měl života, víš? To víš, na motorkář. Mhm. Vezmeme? Vezmeme. Mě zabil, kde tu stojím ti lidi, ale... You go to Ljubljana? Yeah. yeah. Okay, super. A nebo já nejsem žádný násilník. A když se na tebe tak koukám, tak asi je lepší mít 5 cm v zadku než 30 km. mám klobouk a a pití. Yeah. Thank you very much. Oh, no. I'm sorry. You can do it too. Okay. Yeah. Thank you. kufry. Kam máte ho, co má? Aho. A oni to tu kontrolují, jak to je Evropská unie? Nejsme Schengenu. Uh-huh vyskočil opatrně. Hodí se bakal Utíkej káčo, utíkej, utíkej, hoď tě kocour, divokej, divokej, hoň tě kocour, divokej, káča utíká, co může, co může, kocoury chytit nemůže. why did the car let his space in the middle of the street is for motorcycle? No, for police and. Okay. It's not normal in France on the. No. No. It's mm, French <laughs> no, in uh, in France we have a. Um, we, yeah. have, we have a part ah, yeah. in, the, in the right for the for the police agents, but uh mm-hmm. -huh. uh, when uh, we are stuck in the <laughs> yeah, yeah. Oh, this is a space. <laughs> One yeah. <laughs> but is that like a stereotype or, or are really like French people that arrogant and uh yeah, I think par Parisian, uh, I don't know. Mm French people, they're like, it's not that they're arrogant, it's just They're not very social.